bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idiin salaamay walaalahayga qaaliga meel kastoo dunida dacladeed aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kukin haya asxaabe farxiyo galad maxay idiin heysaa hadduu ilaahay idmo waxaan samaysanaynaa dooneyd inta waxaa noogu jiro saddex xab ukun ah eh. inta waxaa ku jiro sokor subug oo subug lo waaye subagan subug saafi ee eh waaye galaas caano ah eh, galaaskaas caanaha ku qasi rabaa hadduu ilaahay idmo inta waxaa ku jiro leebato leebatadan oo gasaca ah inta waxaa ku jiro vanila vanilada bududa ah eh. haddaa rabto waxaa ku darsan kartaa vaniilada oo bibiyaha ah tan biyaha ah haddaa rabto waxaa ku darsan kartaa heel shiidan waxaa heysatida ku darsan kartaa hadduu ilaahay idmo bur saddex koob ah waa kaasaa xaabee waa kaasaa intaasay ku siman tahay iyo cusbadii cusbo waa wada taqaaniin waa kaasaa bliis haddaa ku cusub halkan subscribe inoo saar gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco cashir walbo halka soo geliyo ama video walba aan soo geliyo insha allah laag commentiga wixii fikirdiina hoosnoo wareeba sii sheergaree asxaabtiina la wadaaga waa kaasa asxaabteeda ka qaaliga ah garaal noqda beryaan waxba ma soo gelinin bikaas cunug yaraa iga xanuunsaneed xoogaa yar alxamdulilah hadduu iyo caafimaad qabtaa ilaaha mahad iskale marka waa kaas asxaabi haddana waxaa gudagelaynaa waxaan samaysan lahayn waxaan kusoo shubayaa caano waxaan kusoo darayaa sokor sokorta inta qiyaastaada ku darsan kartaa koow labo saddex afar qaandaa ku darayaa ani ka badan ku daraaya because burkaas xitaa waa kala reebi rabaa wax yaraan qasaa insha allah danaca ukuntii oo arkeysiin laba xabaa ku daray halka saddexaad waa tana asxaabi ukuntii aan kusoo daray ukuntii sokortii caanaha hadda inta noogu jiro haddana waxaan kusoo daraya subag subagaan saafi waaye ma fahanteen intaasaan nagu filan aya leebato qaando leebata eh ujeediinaa maraynaa haddana waxaan kusoo darayaa vaniilo qaando haafkeeda ujeediina maraynaa halkaasa intaana isku qasaa insha allah cusbo yaraan kusoo daraa intaana isku qasaayaa cusbada wax yar waaye inta ay rabtidaa ku darsan kartaa qiyaastaada laakiin anaga halahaasaa nagu filan cusbo badan oo fiicnaba inaa isku qasaa intaana isku qasaaya asxaabe iskortiyaa dhalaalinaa kadib burka kusoo daraayaa daarta gacantaada ku qasan kartaa garabtid mashiintaa ku shiidan kartaa fahamteen haddana waa kaasaa waa issoo dhexgeliye wixii dhan waxaan kusoo shubayaa burkii hadda marka gacantaa isticmaalaya insha allah gacanta oo soo dhaqday nadiif waaye gacantaa isticmaalayaa yar in yaraa burka ugu shubaa bas burka meeshuu haddaa halmar gabkooda siisa meeshuu kaa haleynaa soo iiga habeenin aan ah, isticmaalaa geediina umaleynaa korkiyaa kusoo daraa yar yar ugu soo daraayaa hadadaa markaa saas isku dhex gelis haddana burkal kusoo dar quruxka kugu soo baxaa inshaa allah kusoo daraa burkii eh? haafka dhimanaay haaf yaraa iyo hare haafkaasaa kusoo daraa insha allah waa ujeeda inaan filaa walaalahayga yarkaasa burka ugu soo darsanee burka baaquligaasoo buuxuu ahaay waa arkeysiina umaleynaa micnaha koobka waaweyna aan kusoo cabire markaasa kaasa dan yar in yara ku daraa si uu adkaado markuu adkaado kadib si fiican u xashaa kastoo aad sameynaysid waxaa fiican inaa iska xashtid marka waxaa waaye xashitaankaaday ku xiran tahay ana hadda waa isdhexgelinaa wax dhan marka burkii dhan isdhex galo aan si fiican u xashaa inaa gacanta saliid marsado aan si fiican u xashaa marka waa kaasa asxaabey insha allah markaa si fiican usoo xasho aan idin tusayaa suu kusoo baxo ila socda walaalihii qaaligaa haya asxaabi waa ujeediin waa soo xashay saasa usoo xashay labaatan daqiiqo ka badan maaragtay aan xashaaye marka sheega markaa si fiican usoo xashtid wuxuu kugu soo baxayaa wax qurux badan semberi waa inaa gacanta iska xoojisaa si fiican u xashtaa ma fahanteen waa kaasaa saasuu iigu soo baxay wax yar kadib saliid yar aan gacanta marinaya ama subag yar aan gacanta marinaya ku xashaaye waa kaasaa asaga dhan saasuu isku dhexgalay ujeediina umalaynaa mujeediin waa kaasaa gacan xitaa kuma dhegaayo hadda waa kaasaa haddaa inuu ku dhegdhegaaye waa kan asxaabee insha allah hadda waxaa sugaynaa ilaa labaatan daqiiqo labaatan shan daqiiqo intuu kasoo faxaayo markuu soo faxo oo baaquliga ilaa intuu u imaada maaragteen markaasaan dubaa insha allah waa idin tusaaya saa u dubaayo isla socod wanaagsan ay asxaabi oo jeediin haddana wuu noo soo faxay burkeeni waa kaasa jeediin aa malaynaa si uu soo kacayo mu jeediin marka waakaas hadda waxaa sameynaya waa fidina waa jarjara waa fidinaa hay asxaab ujeediin hadda jabaa soo goostay micnaha kuus waaye kuus camaleeta soo goostay ma fahanteen kuuskaana fidinaa laba kuus kalena kaasa laba kuus ka dhigaa waa fidinaa ayagana inta waxaan ku haystaa saxan saasaa burkuu marinaya boqor yaraa soo marmarsanay ileen markaa goosidba saxamada inaa saartidaa la rabaa waadkaasa hadda waa fidinaa bismillaah waan fidinayaa shay kasta maaragteen markaa isla sinteed waa inaa sintaa horta burka markaa fidinaysid naftarkiisa waa inaa sintaa ujeedin saas usoo fidiyey ujeedina maleynaa saaid kafiif saaid maka dhigaysid dhexdhexaada ka dhigaya ujeedaa suu culays u yahay hadda waxaan sameynaa waa kaasaa bismillaah ujeediina umaleynaa ujeediin yaa waa kaasaa saasaa leedahay micnaa waa idin tusayaa markaasa saasaa ka dhigaya kaas yar yarke waxaan ku sameyn rabaa sinaftirkiisa waa dubaa meesha geeskaa dhigana hadda mid kalaa ku hoosanaa haddana ujeediina umalaynaa una casa saasaa u jarjarane hadda saasaa leeyahay soo baxo waa kaasa dhan uu siman yahay waa arkeysiina maleynaa alaala midkaan soo jaraba horaan ka saaranaya insha allah sorry halkaasa asxaabi saana kusoo dhameynaa insha allah waa aragtayna oo maleynaasaa u googoynaayo waakaasa ujeediina maleynaa saasa u googoosane mar alaal markaa goynaysa saasa yeela insha allah burkaan markaa googoysatidna kadib waa isku celcelinay saana kusoo dhameynaa hadda kan kan labaadna haddina saasle kusoo dhameynaa insha allah ilaa aan soo dhameeya markaas kadib aa dubitaanka idin insha allah ila socda walaalahayga intan waxaa ii saaran saliid birtaawa saliid kusoo shubtay waa kana intana waxaa iigu waxaan kusoo diyaarsaday bastamir waxaan kusoo dhex rigtay tish tishka waa kaasaa ujeediina maleynaa so micnaha burka saliid ugu dhuuqo waxba saliid saliid uusan yeelan waa kaasa marka hadda waa kulaata maleynaa wax yaroo soo kulaata waa baraabeynaa kanaa ku baraabeynaa waxaa sameynaya mar alaalo way soo kullaabtay marka waxaa sameynaya mar alaalo markaad dubaysid waa inaa iska gaabisaa dabka dab daciif ah ka dhigataa haddii kale dhexdu ceerin kaa noqonaa korna wuu ka karaa dhexdana ceerin waa maxaa ka faa marka waa inaa saas yeeshaa asxaabiye insha allah bismi illah haddana kusoo ridaa iskana ilaali saliida mar walbo markaa ku ridaysa tartiib agu rid jeediisa usoo boodboodaysa malena ujeediina umaleyna asxaabi ee saudugooyo mm, yaryarka xitaa kusoo ride eh, ciyaalkala siinaa kaas yaryariiska eh ayaga wax yaryariiska jecelin markiin saas darteeda ah, ah, ugu bibixiyay dhexda dhexda xitaa ma fadinin saasaan ka dhigay inaa ciyaalka siiyaa rabaa ilaahi idno yar waaye sasa hadda sameynaya maya saxaa ujeediin haddana kan waa noo soo bislaaday ujeediin amaleynaa halkaasa ujeediin waxaan kusoo wada dhammeynaa insha allah dhammaantood markaa kusoo dhameeyo kadib saana kusoo dhameynaa markaa kusoo dhameey kadib aan insha allah idin tusaasoo kusoo baxo markaas oo diyaariya asxaabteyda qaaliga ah saa socda hay asxaabi waa kaasa saasuu nooga soo baxay doonadkeeni maasha allah saas uu qurux badan yahay suu u qurux badan yahay maaragteen uu macaan badan yahay haddana soo tijaabiya insha allah idinkana suu idinku soo baxo waa kaas asxaabe casiriya qurux badan maaho maasha allah haafna sokoraa marsanaya haafna caadiya u qaadanaya hadaa rabtid maasha allah ana saas yeeli rabaa insha allah bliis haddaa ku cusubtaa janaalkan subscribe inoo saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walba aan soo gelasho insha allahu tacaala laag saar commentiga iyo laagta naga soo dhisa asxaabteyda qaaliga bliis sii shaargaraya asxaabtiina la wadaaga waa kaasa asxaabee waa mahadsantihiin adaa mahadsantiisa ay dhiirigelisiin mar walbo a commentiga quruxda badan a igu soo dirtiin laagta igu saartiin waa idinka mahad celinayaa soo dhawaada maasha allah intaan ku kulmi doono kulankan iyo kulan la mid ah ama video cusub intaan isku arki doono insha allah sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu